Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Cris Iracheta, pertenezco al equipo de YouTube Project y ahora mismo me acompaña Rabel, ha estado ya en la primera conferencia y vuelve a estar conmigo para contarnos un poquillo sobre las diferentes ciudades en las que tiene campus la Escuela International House. Es verdad que la elección del destino una vez decidimos llegar a Australia puede ser una de las decisiones más importantes, así que Rabel está aquí para ayudarnos a no cometer ningún error y elegir el destino perfecto para nosotros. Cuéntanos, Rabel. Hola otra vez ah, a todos que, están aquí, ah, que han estado en la primera charla y para la, gente que, no me conoce aún. Eh, yo soy Rabel, soy, soy brasileño, viví en Australia muchos años Ah, y viví en Gold Coast y viví en Melbourne, o sea, dos ciudades y viajé un montón ah, por trabajo. Así que conozco un poco la parte de, del norte y del sur de Australia. Y, y es esto, es, es, muy bueno tener la, la, una opción de, estudiar una escuela en que puedas cambiar ah, dependiendo de tus proyectos, de tus ideas, Ah, por trabajo también. Y es esto, si miras, a ver si yo puedo compartir catálogo, un catálogo aquí de Australia. ¿Se puede ver? Sí. yo la veo, Rabel. Comentaros que antes Ravel en la primera charla nos ha comentado que al tener eh, la escuela campus en diferentes ciudades, tenemos la opción de movernos de una a otra en el caso de decidirlo. Entonces, la verdad que es una ventaja muy importante. Sí, sí, sí, es verdad, Cristian. Ah, y mira, si miras, mira, tenemos una escuela, en Melbourne son seis escuelas, ¿vale? Entonces voy aquí <laughs> subiendo, ¿no? Desde aquí de abajo. En Melbourne, que, o sea, si miras aquí en el mapa ya tienes una idea que sería la ciudad más fría, aunque en verano hacía, ah, hace, ¿no? Como 42 grados e aí bushfires, que são como queimadas de tanto calor que uhum. hace em nos bosques de, de, de, Victoria, que é, lá é o estado, em Melbourne, é a capital. E logo se subes, um, ah, ves a Bondi, que está dentro de, de Sydney, e Sydney City, são dois, são dois uh, ah, dentro da mesma cidade, uma, um campus de praia e outro justo dentro do centro. Vale. mais, vamos a Byron Bay, que também é um, um campus também de super playero esta ha sido mi casa durante cuatro años. Ah, mira, mira, qué envidia. <laughs> Espero que puedas surfear también. <laughs> Eh, <laughs> no, lo voy a decir muy alto, no, la verdad que no. Sí, de hecho la gente habla mucho de Melbourne ah, como siendo una ciudad muy europea y, no habla de sus playas, pero al mm. final hay la Great Ocean Road, que es una carretera gigante en Australia que hay los 12 apóstoles que llamamos, y ahí hay playas increíbles para surfear. De hecho, yo, yo aprendí a surfear en Australia, no en Brasil, yo soy de Río de Janeiro. O sea que ahí también, y si puedes aguantar el frío en invierno y pones un wetsuit, está muy bien también para aprender a surfear. Pero si quieres ir subiendo y tener un poco más de calor, seguramente en Sydney, en Byron Bay aún más, a ah, Gold Coast también, que es una ciudad que tiene una población Ah, más, más grande ¿no? que, que Byron Bay. Byron Bay son 10.000 habitantes, Gold Coast cree que ya está en 200.000 o algo así. Y es una ciudad también playera, también para surfear, también con muchos bosques, ah, muchos deportes de aventura. Ah, nightlife, o sea, para salir está muy bien si te gusta ir de fiestas y para trabajar también. y luego si subes ahí, no sé si puedes ver en el catálogo en Darwin, que são Sim, três horas de voo desde, de, desde Gold Coast e de Melbourne são quatro horas, ou seja, é um continente, não? isso ah, cruzar a Europa praticamente em quatro horas. E aí em Darwin um, está super cerca de, de Ásia, não? De Singapura, aí hum. duas horas em avião, e aí há calor todo o ano. Essa é uma cidade que cada vez mais uh, tem mais popularidade entre os estudantes, ah, porque ah, sí. é, é, como dizemos, é a Australia verdadera. ¿no? Ah, tiene muchos animales, es pequeña, ah, hay mucho más australianos así que decimos nativos, nativos, mm. y, mucha gente que quiera, tiene la idea de emigrar a Australia, suele ah, buscar sitios como Darwin, en quien puedes estudiar, trabajar y quizás encontrar alguna manera de, de estar por más tiempo en Australia. ¿vale? Aquí yo te enseño, por ejemplo, una fotito de, la ciudad de Sydney, del centro. La escuela está aquí por detrás de esos edificios. ¿A qué tipo de personas recomendarías viajar a Sydney? Ah, si, vienes de una ciudad ah, grande y te mm. gusta la ah, cultura, el movimiento, una vida que, respiren respire a, una vida como fuerte, con muchas actividades, deporte, bares, trabajar también, porque claro, como es la ciudad más grande de Australia, tenéis mucho más oportunidades de trabajo. Ah, Sydney, seguramente es, una opción muy buena. Puedes encontrar tanto la parte de la ciudad, de esta vida urbana, pero también ah, puedes encontrar la parte eh, relax, ¿no? de ir a las playas y también ir a las montañas, que en coche ah, lo encuentras muy fácil, por ejemplo, a ah, Blue Mountains. O sea, si buscas una ciudad grande, a ah, Sydney es la más grande de Australia, aunque que Melbourne está ahí por debajo, muy cerca. Creo que son 500 mil habitantes menos, no, no mucho menos que Sydney. Y por ejemplo, si tenemos un estudiante dudando entre el campus de Sydney y el campus de Melbourne, ¿qué crees que le podría hacer decidirse por una ciudad u otra? Mm, buena pregunta. Ah, como yo viví en Melbourne, ah, yo tengo una inclinación más hacia esa la ciudad. Yo creo que una diferencia muy, muy importante ah, con relación al paisaje y la movilidad urbana. yo prefiero Melbourne porque es una ciudad muy plana. Vale. O sea, tú puedes estar en un edificio y ver el horizonte y pasar por encima de, las casas y tal, mientras que en Sydney hay mucha ondulación. Cuando caminas por Sydney estás así como, como si fuera un tobogán. ¿no? Es una ciudad que tiene mucha ondulación. y, por movilidad yo creo que, que, Melbourne está muy bien. Si buscas cultura, las dos ciudades tienen mucha, tienen mucha, ah, mucha cultura y mucha diversidad, São duas cidades super cosmopolitas. Melbourne é muito conhecido como, como uma cidade universitária, ou seja, encontras, sentes como se estivesse em um campus universitário, porque há muita gente jovem. É, é muito difícil encontrar a gente maior uh, em Melbourne. Ou seja, se queres um, um ambiente uh, europeu, pero também uh, de estudante universitário, Melbourne está muito bem. Se queres algo mais corporativo, uh, Y también con con ícones como Opera House, ah, Bondi Beach, que también es una playa muy famosa, Sydney, creo que también es una opción una buena. Perfecto. Muchas gracias. <laughs> Ah, mira, aquí puedes mirar ah, Bondi, que también está en Sydney, está justo 15 minutos en tren de, de, de otra escuela, del centro la ciudad. O sea, súper cerca, pero si te gusta una vida playera, ahí está perfecto, sabes? por salir ir a la escuela, coger un autobús y llegar súper fácil en Bondi y surfear y disfrutar la vida. Ah, hay buenas conexiones, ¿verdad? Para moverte desde la City hasta Bondi. Sí, sí, tanto en, autobús o en tren. Desde la escuela hasta la estación son no sé, tres, cinco minutos caminando súper rápido. Y delante de la escuela hay shopping centers, restaurantes, bares, o sea, así que si tienes el eh, break durante tus clases, puedes ir a comer o a trabajar después de la escuela. Ahí también hay, mucho, mucho movimiento. Es, mm, no es tan grande como las, el centro de la ciudad, es más tranquilo, pero también ah, está muy bien Bondi. y ahí Darwin, que es lo que te decía, la gente que busca mucho la experiencia australiana, Creo que puedes ver ahí ah, esto, es toda la ciudad, es muy pequeña mm. ah, y ahí, pero fuera, si, si, coges un coche o un autobús, vas a los parques naturales más increíbles de Australia. Ah, hay mucha naturaleza. Ah, también hay muchas posibilidades de trabajo para, para, la gente que busque trabajo. Darwin es una opción. De hecho, tengo muchos colegas de International House que, que se han cambiado de Sydney o Melbourne a Darwin por, por, temas de, de, de, inmigración, para, para ter uma, uma experiência diferente de viver em uma cidade tão grande como Melbourne uh, ah, ou Sydney. E tinha um projeto de estar um ano em Darwin e já estão aí há quatro, cinco anos. Uh, ah, ou seja, Darwin uh, ah, enganha muito, porque muita gente diz, ah, é muito pequeno, não é muito por fazer, mas sim que há. Se te gosta da natureza, uh, é um sítio que, que podes disfrutar um montão e há calor todo o ano, todo o ano em Darwin. Vale? Um, bajamos. Y ahora, um, ah, me como hablé antes, aquí tienes una idea más o menos uh, del centro de la ciudad. Eso aquí es justo el centro de la estación de tren. La escuela está súper cerquita. Creo que de este punto aquí de la foto hasta la escuela no son ni cinco minutos, diez minutos caminando. Es súper cerca. Eh, sí, es como estar en Europa, hay un montón de museos, los Commonwealth Games, que es como si fueran las Olimpíadas de los países de la Commonwealth, uh, han sido eh, en Melbourne, o sea, puedes salir de la ciudad, eh, cruzas una puente, esta puente que miras en la foto, y ves el jardín botánico y luego un complejo, complejo deportivo increíble para hacer deportes tanto al aire público y, y todos los museos que puedas imaginar. Es, sí, es... creo que es una ciudad en la que es imposible aburrirse y que por muchas veces que la visites siempre se te van a quedar cosas en el tintero. Sí, sí, sí. sí. Por el tiempo que yo viví en Melbourne, yo viví cuatro años en Melbourne y cada vez que regreso ahí digo, mm, no, he hecho esto, no, he visto ese sitio. Están siempre cambiando, siempre haciendo cosas nuevas, haciendo muchos eventos. Es una ciudad muy, de hecho, de hecho ha ganado por varios años la, mejor ciudad del mundo para vivir por calidad de vida. Y yo nunca me quedé sin trabajo en Melbourne. Desde el primer día que entré en Melbourne tenía trabajo en varias áreas que puedes imaginar Ah, y también muy abiertos a los extranjeros, que creo que es algo que, que la gente le gustaría saber, es que en Australia las personas son muy, los australianos son muy abiertos a los extranjeros y siempre que, que, me recibían ahí en sus trabajos, yo incluso trabajé en el ayuntamiento de, de, la ciudad, una ciudad al lado de Melbourne, y siempre el hecho de ser un extranjero era algo, un plus, no era algo malo, que es muy, bueno. Yo también sentí siempre eso, que les creas como mucha curiosidad y siempre están con ganas de preguntarte por saber más sobre tu cultura, sobre tu país. Son muy, muy abiertos y muy acogedores. Sí, sí, eso es verdad. de hecho, también la Fórmula 1 que iba a decir, también eh, lo hacen en Melbourne, el GP de, motocicleta. en Melbourne encuentras de todo, literalmente. Luego, Gold Coast, Es una ciudad súper famosa, los campeonatos de surf también están por ahí. Es una ciudad que hace 10 años no tenía, creo que ni la mitad de población que tiene ahora, pero está creciendo exponencialmente. Yo viví en Gold Coast también, ha sido mi primera, primera ciudad en Australia, cuando me ah, de Brasil. Sí, me gustó un montón. Um, y viví como 4 o cinco meses en Gold Coast. Y es una ciudad así assim, que, que para surfear es é increíble si te gusta ir de fiestas, hacer deportes, ir a, la, eh, ir a la naturaleza, está a 50 minutos creo que en tren ah, ah, hacia Brisbane, que es una ciudad ah, que no tiene playa, pero es la ciudad más grande de Queensland, que es, que es, la, que es el estado. Y es esto, también es una ciudad también que cada vez más te da opciones culturales y, y, buena temperatura si te buscas buena temperatura, Gold Coast también está súper bien. Sí, yo creo que es una de las ciudades más populares entre nuestros estudiantes. Al final también porque hay mucho ambiente joven, siempre vas a encontrar un plan para hacer lo que dices, deporte al aire libre, vas a poder ir a surfear. Al final son, son ciudades en las que hay muchísimos estudiantes también internacionales. Sí, sí, sí, sí. De hecho, hay... Ah, ah, flipas como, como, como el mundo es grande, ¿no? Porque encuentras gente de todos los lados. <laughs> y luego Byron Bay, que es una ciudad súper icónica, súper pequeña en Australia, ah, súper pequeña, tiene como 10.000 mil habitantes. puedes hacer tu vida ahí en bici o caminando. Totalmente. Temperatura perfecta para surfear es increíble, aunque no, seas un, un, un surfeador profesional, puedes aprender a surfear ahí. Sí, y si no puedes, yo creo que Byron Bay es el lugar perfecto para aquellos que nos gustan los pueblos pequeñitos, la vida tranquila pero con ambiente, porque también hay mucho ambiente por la calle, también hay muchos estudiantes, hay muchos backpackers, pero no tienen nada que ver con una gran ciudad. Esto sí que es para personas que nos gusta movernos en un lugar pequeñito. Sí, sí, sí, sí, eso, eso, eso es algo que, que, es un buen punto. Baron Bay ah, tiene esa característica de, de, de, hacerte estar desconectado con la realidad. Es casi una alienación, ¿no? Vivir en Baron Bay. Ah, pero es bueno, creo que, creo que es una ventaja muy buena de tener escuelas en sitios tan distintos, ¿no? Que, que hemos hablado aquí. Podemos llegar ah a todo el mundo y como apunte comentar que hace unos días Marta hizo un live desde el campus de Byron Bay. Entonces, para todos aquellos que estéis interesados en este destino, podéis verlo y ver las instalaciones, son súper nuevas, está todo renovado, las clases, yo aluciné porque yo estudié en esa escuela, entonces cuando vi el, vamos, todas las clases, todo nuevo, me pareció que estaba muy, muy chula. Sí, sí, qué guay. Mira, yo no he visto la una, ¿eh? solo veo y de hecho, el mejor vídeo que he visto ha sido por el live de, Marta en, <laughs> en, la escuela y está súper guapa, ¿no? La verdad que sí. Tengo algunas preguntitas, Rabel, que nos han ido dejando y me han parecido interesantes. Nos comentan en qué ciudad creemos que es más fácil encontrar trabajo. ¿Qué ciudad que es más fácil? Ah, ah, ok. Eso es tan personal, yo creo, porque claro... Eh, aquí, aquí tenemos seis ciudades, eh, seis campus, ¿no? En, cinco ciudades, porque Sydney hay dos. Yo viví en Gold Coast, viví en Brisbane y viví en Melbourne y una ciudad al lado de Melbourne que se llama Geelong, 50 minutos de Melbourne. Ah, yo nunca me quedé sin trabajo en Australia, o sea, personalmente para mí ah, ah, trabajo no ha sido un, no ha sido, no ha sido un problema. De hecho, yo, yo trabajaba con abogacía, yo soy abogado, aún tengo mi licencia de abogado en Brasil, pero claro, en Australia no podía trabajar con eso. empecé a buscar otras cosas. Yo jugué a fútbol, ah, <laughs> yo trabajé en el ayuntamiento, yo trabajé como, como consultor de, de, inmigración ah, hace muchos años. Ah, trabajé en hoteles, restaurantes, un montón de cosas. Tengo que, que escribir aquí y acordarme de lo que trabajaba o sea, no ha sido un problema. Creo que va mucho de, actitud. Pero también es verdad que en algunas ciudades ah, hay temporadas más altas. ¿no? por ejemplo, yo me acuerdo que en Gold Coast habían algunos negocios que en invierno no, solían abrir mucho. O sea, imagino que si no abren por tanto tiempo, hay menos trabajo. Ah, pero no es que no hay nada de trabajo. A Byron May, yo no sabría decirte, creo que Cris ya ah, ayudaría. Yo ya cuatro años y totalmente de acuerdo contigo, Ravel, en que yo no me he quedado sin trabajo en ningún momento. Es más, ha habido temporadas en las que he sentido que tenía demasiado trabajo porque es verdad que, en temporada alta eh, las 20 horas que puedes trabajar con el visado de estudiante las vas a cubrir seguro y las 40 durante tus vacaciones eh, como dice Rabel, yo creo que es todo actitud, es el ir con la mente abierta, estar abierto a trabajar en lo que te salga al principio, sabiendo que es el comienzo para vivir tu aventura en Australia. Y al final también creo que en Australia es muy fácil moverse de un trabajo a otro. Yo creo que muy poquita gente habrá llegado y habrá tenido un único empleo, sino que vas a un sitio, vas cubriendo unas horitas, vas a otro sitio, vas cubriendo otras. Entonces en todas las ciudades hay trabajo, lo que necesitamos es tener ganas y actitud para encontrarlo. Sí, sí. el mejor consejo que, me han dado cuando llegué a Australia ha sido de un australiano, australiana. Y, me ha dicho, mira, nada de enviar currículums por, por email, a, menos que quieras buscar algo en, derecho o algo así muy, muy corporativo. Dice, vete de puerta en puerta y busca hablar con el gerente, pero siempre el manager, siempre Siempre, no dejar, no dejar con, con, con, no sé, si buscas, si vas a un restaurante, no dejar con camarero eh, eh, el currículum. Ah, llamar al gerente. Si no está ahí, que, que, espere eh, va otro día. Y claro, yo iba, imprimía un montón de, de, papeles, ¿no? De, currículum. Y luego iba de puerta en puerta y dejaba y, mira, quiero hablar con el manager. y era así. Y así que que conseguí mis trabajos. Yo digo, mm, yo nunca lo haría esto en, Brasil o otro país, y ahí sí que funciona que la gente te conozca. Es muy importante ese primer encuentro y la impresión que, que, les puedas dar. Luego también nos comentan en qué ciudades el coste de vida es mayor y en cuáles es menor, Rabel. Sydney, Sydney seguramente es, la ciudad más cara para vivir. Ah, sí, también que es verdad que los, eh, eh, eh, los salarios ah, suelen ser más altos también. O sea, hay, claro que depende del trabajo que consigas ahí, pero en media un trabajo en cine te pagará más que pagaría en otras ciudades, dependiendo del trabajo. Por ejemplo, un camarero te pagará más en Sydney que, no mm, Gold Coast, por ejemplo. Esa es, la teoría, pero sí que el coste de, de, vida es más alto en Sydney. Luego, yo, poderia, depois de Sydney, Melbourne, e creio que ela é mais barata, uh, Darwin. Vale, Darwin. É, sim, Darwin. Porque não, não, não porque as coisas são mais baratas, mas também uh, creio que mobilidade urbana é muito importante. Uh, e, e, pode custar muito correr trem, autobus, eh, gastar em transporte público. E vale. em Darwin pode ser todos mis amigos en Darwin eh, hacen su vida o caminando o en bicicleta. O sea, no tienen que coger transporte público. O sea, ese es un ahorro. De hecho, es que compras una bicicleta el primer día y puedes moverte tranquilamente durante toda tu estancia. Luego nos preguntan qué ciudad, Sydney o Brisbane. Yo creo que no podemos decir una mejor que la otra. Al final, cada persona tenemos unos gustos diferentes, nos gusta un estilo de vida distinto, entonces lo que para una persona es ideal quizás no lo, no lo es para otra. Entonces, en casos en los que estéis dudando entre dos destinos, si os ponéis en contacto con nosotros, sabiendo vuestras preferencias y qué es lo que buscáis, podremos ayudaros a buscar ese destino perfecto. Entonces, eh, para casos tan particulares, al final no podemos decir este o este. Mm, cada persona, como ha dicho Rabel, él siempre te va a decir Melbourne es un destino increíble y yo te voy a decir, por ejemplo, Byron Bay, que fue, que fue el que escogí. Al final, cada persona tiene unos gustos distintos. Sí, yo, por ejemplo, yo, viví en Brisbane y he estado enamorado de la ciudad. La única cosa que yo tenía como punto negativo es que no tenía una playa ahí dentro. Tenía una playa artificial que, que estaba bien, una piscina y tal, pero no había la playa. Yo he sido toda mi vida creado cerca de la playa. O sea, yo, yo extrañaba eso, echaba de menos. Ah, y Gold Coast sí que había, en Sydney hay playa, pero son cosas que quizás no es importante para ti. Luis Brisbane es un poco más pequeño que Sydney, es más tranquilo, pero son dos ciudades ah, ah, increíbles para vivir, yo creo. Genial. Una pregunta muy interesante, Ravel. En todos los campos en los que International House tiene ¿Tiene Escuelas, ¿organizáis actividades para los alumnos? Es decir, aparte de las horas de estudios, por ejemplo, por las tardes, ¿organizáis algún tipo de actividad? Sí, sí, sí. Em, yo creo que, para ser bien, muy honesto, creo que todas las escuelas en Australia, aunque no sea International House, lo hacen. Creo que es, es casi que una obligación hacer que no es solo la enseñanza en inglés, pero intentar hacer una inmersión en la cultura australiana y una de, uno de esos son las actividades. Y tanto en la parte deportiva, por ejemplo, en, en Sydney y Bondi, el campus de la playa, la gente hace deporte en la playa, organizamos actividades deportivas, culturales, visitas a museos, ir a, ir a restaurantes o, bares si son mayores de edad. Ah, actividades hay siempre toda la semana, incluso fines de semana, aunque algunas sean pagas, por ejemplo, a ir a un sitio Opera House o um passeio de montanha, passar um fim de semana. É muito normal, porque afinal, quando entras em, em uma escola e, e, e, entras em uma classe, formais uma família, sabes? Eu aún tenho contato com, com amigos meus de, de, desde 2007, de Japão, uh, de Coreia, de Colômbia, de México, uh, de Espanha, de todos os sítios que podes imaginar. E, Y aparte una familia. Estas actividades yo creo que son tan importantes como el asistir a clase, porque todo lo que vamos a ir aprendiendo durante las clases lo vamos a ir poniendo en práctica con todos esos compañeros, como comenta Rabel, que van a ser de otras partes del mundo y nos vamos a forzar a hablar en inglés en otros contextos diferentes, que no va a ser el contexto del aula, sino que vamos a ir a un restaurante, vamos a pedir eh, la comida, que igual los primeros días nos puede costar un poquito, nos puede dar vergüenza, este tipo de actividades nos van a empujar a, salir de casa y hacer todas, eh, todas estas cosas que igual por nosotros mismos al principio nos puede dar un poquillo de vergüenza o nos puede, podemos estar más cohibidos. Sí, sí, es verdad. Esa es parte de, la enseñanza ¿no? de aprender el idioma. Así es. Luego nos comentan, bueno, de nuevo, si en Byron Bay se puede encontrar trabajo, totalmente. Al final, lo que hemos hablado es actitud, es el, hecho de que nos pongamos desde el principio, currículum en mano y sin parar de buscar. Y, y lo que también es muy importante, que quizás el destino siempre os vamos a orientar para elegir el destino que más se ajuste a vosotros, pero como ha comentado Ravel en su primera charla, si por un casual eh, llegamos a la ciudad y no encaja con nosotros o queremos descubrir otros lugares diferentes, siempre vamos a tener la opción de movernos y de ver otros lugares de Australia. Sí, sí, sí, sí, eso es muy importante y esto suele pasar. No porque no le guste la escuela o la ciudad, pero a veces quería tener una experiencia nueva, tener un año de visado y dirán, mira, ¿por qué, ¿por qué no conocer Australia? Porque al final tienes que ir a estudiar, no puedes ahí salir del curso y empezar a viajar sin, sin estudiar. Ah, o sea, tiene muchas opciones de, de, conocer toda Australia a través de la escuela. Perfecto. Nada, Ravel, se nos acaba el tiempo. Eh, te quería dar las gracias por ayudarnos y por darnos esta, estos pequeños eh, consejos para, decidir qué ciudad es mejor para cada uno de los estudiantes. A todos aquellos que no hemos podido responder a vuestras preguntas, por favor escribirnos un email a eh, hello.youtubeproject.com o podéis completar el formulario y os ayudaremos a elegir el mejor campus y a, nada, y Ravel os estará encantado de recibir en la escuela sí, sí, encantado de hablar con vosotros muchas gracias por, la invitación. A ti, muchas gracias. Adiós, que vaya bien. Bye.